mana shahrixon tumani vatanparvar tashkilotini tomi shamolda uchib tushibdi tagida 3 ta mashina qolib ketibdi tomni tagida bitta espero 2 ta damas bor deyishyapti tomni tagida mana mana yerga qulab tushibdi shamolda Shamolda ehtiyot bo'linglar andijon viloyati ulug'nor tumani sheroziy domida ya'ni bozor yonidagi domda e, qattiq shamoldan tabiiy ofat bo'ldi tomlarimiz uchib ketdi ishim e, yo'qmi kaptar yordam berish yordamga hamma tashkilotlardan kelyapti sizlardan ham yordam so'raladi shohrumi eshitma